Привет! Разбираем задачу 11 из второго тура. Условия задачи следующие. Разместите цифры от 1 до n в сетке n на n в каждую пустую ячейку, чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз в каждой строке и в каждом столбце. Белые точки указывают, что область 2 на 2 вокруг них содержит ровно одну пару последовательных цифр. Черные точки указывают, что область 2 на 2 вокруг них содержит по крайней мере две пары последовательных цифр. Не все точки указаны. Разрешены повторы цифр в группе 2 на 2. Например, набор 2, 4, 5, 6, да, там две пары 4, 5 и 5, 6. А набор 2, 5, 6, 5 тоже да, две пары 5, 6 и 5, 6. Я немного поясню последние условия. Вот я нарисовал отдельно квадрат 2 на 2 с черной точкой. Здесь 1, 2, это одна пара после цифр. Эти один во вторая, третья и четвертая. То есть четыре пары последовательных цифр. В нижнем квадрате содержится только одна пара последовательных цифр, а именно 4, 5. 2, 2 в этом не участвует. Вот здесь перерисована исходная сетка размером 6 на 6, на которой мы будем проводить решение нашей задачи. Начать надо с того, что найти те места, где какие-то цифры могут стоять единственным образом. Например, смотрим последний столбец, где у него может быть стоять шестерка. Здесь уже есть, и здесь, и здесь тоже шестерки уже находятся. Единственное место для шестерки в первом столбце – это вот эта клеточка. Рассмотрим тройки, их тоже достаточно много на поле находится. Второй столбец. Здесь тройка быть не может, уже есть. Здесь не может быть. И здесь не может быть. Единственное место вот здесь. Далее возьмем первую строчку, где может стоять тройка. Здесь не может, здесь не может, здесь, здесь. Единственное место от этой клетки. Ну и еще одна цифра определилась, двойка в нижнем ряду. После в этих двух столбцах и быть не может тоже единственное место вот этой клетке. В этой задаче есть смысл расставить все возможные варианты чисел в каждой из клеток. Поскольку всего их 6 и очень много одинаковых расставлено, это не будет очень сложно, но в дальнейшем это упростит решение. Допустим, возьмем эту клетку, да? 2, 3 и 6 здесь быть не могут, остается 1, 4, 5. Ну и, соответственно, в этой же строке все числа тоже известны. Здесь у нас тоже 1, 4, 5. здесь уже 1, 4, 5, 6. Шестерка есть тоже возможно. 1, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 4, 5, 6. Ну, я расставил цифры до конца. Вот, вот такая картинка у вас получилась. Давайте посмотрим на левый верхний угол. Это я специально выделю. Значит, смотрите. Есть число, если доставить число 4 здесь или здесь, оно сразу дает нам пару с тройкой. А пятерка дает пару с шестеркой. То есть, если у нас в этих двух клетках на ближайшие будут не будет единицы, а будет четверки или пятерки, там получим минимум две пары. Такое невозможно, поскольку клеточка сказать, обозначена белым кружком. Стало быть, либо здесь, либо здесь у будет единица. Опять же, две единицы быть не могут одновременно, поскольку тогда вообще в этом квадрате пар не получается. Значит, единица или 4, 5 в этой клетке будет. И аналогично в этой клетке тоже будет либо единица, либо 4, 5. Причем они будут накрест. Если есть единица, здесь 4, 5. Если есть единица, то здесь 4, 5. Рассмотрим правый нижний угол. Картина почти такая же, но еще есть двойка. Но смотрите, двойка здесь быть не может. Если мы здесь поставим двойку, то что получится? Получится, что пара у нас уже есть. 2, 3. Единицу мы поставить все не можем. Будет пара с двойкой. Четверка даст пару с тройкой. А пятерка пару с шестеркой. То есть в итоге, если мы здесь поставим двойку, у нас в любом раскладе, в этом уголке, будет две пары. Это недопустимо, поскольку кружок белый. Значит, в этом углу у нас двойки быть не может. И тогда получаем картинку точно такую же, как в левом углу. То есть единица здесь, а 4, 5 снизу. Либо наоборот, единица в уголке, 4, 5 напротив нее. И теперь у нас определились места для двух оставшихся двоек. То есть в этом столбце единственное место для двойки вот здесь. Напишем это. И последняя двойка у нас находится в этом столбце, вот здесь. Тоже отметим это. Ну, дальше мне не удалось обойтись совсем без перебора, но перебор, в общем-то, не очень длинный. Давайте посмотрим. Вот этот квадратик, в нем все цифры 1, из одного набора 1, 4, 5. Посмотрим, какие варианты, в принципе, возможны. Начнем перебор вот с правого нижнего угла. Смотрите, если мы поставим здесь пятерку, что получается? У нас уже есть пара 5-6. Значит, здесь не может быть пятерка. Здесь не может быть пятерка, значит, идут вторую пару 5-6, да? Здесь не могут быть четверка, поскольку они тогда идут пару с пятеркой. Значит, получится, что здесь и здесь у нас единички. А такая ситуация невозможна. Две цифры одинаковых пали в одну строку. Так, это вариант неправильный. Тогда проверим вариант с цифрой 4 в этом углу. Что получается? Пар пока нету. И пара нам может дать только пятерка. Четверка пара не дает ни с чем. Пятерка, но ну, надо дать, наверное, пару. В любом месте, где мы не поставили пятерку, нам будет давать пару и с шестеркой, и с четверкой. Сразу две пары. Это тоже невозможно, сколько кружок у нас в середине белый. Соответственно, единственный вариант просто поставить здесь единичку. Что получается? Пар пока нету. Пара может дать либо 4-5. Если будем поставим 4-5 здесь как-нибудь, так или так, неважно. Не знаю, так, допустим, да? Тогда снова получится две пары. 4, 5 пара, 5, 6 пара. Это плохо. Это уже две пары. Значит, пара будет не 4, 5 вверху, а одна из цифр будет пятеркой, и она будет давать пару шестеркой. А второе число будет не четверка и не пятерка, а единица. Но единицу вторую мы можем записать только в этом углу. А вот здесь пятерка. И вот получается у нас пара 5-6 и две единички, которые нам создали совершенно не мешают. Ну, теперь надо убрать те варианты, которые уже заведомо невозможны. Ведь здесь в этом столбце 1,5 уже стоят, значит здесь стоит цифра 4. Соответственно, цифра 4 не может быть не здесь, не здесь. Далее, что еще мы видим? 1,5 а, здесь есть, здесь остались только 4,6. Здесь 4,6. Так, ну что еще здесь можно отметить? А, а единица у нас ушла, значит здесь 4, 5. 4, 5. Ну, пожалуй, пока все. А, вот единицу мы сейчас еще берем. 4, 5. 4, 5. Вот и действительно все. Ну и снова нужен перебор. Теперь давайте попробуем вот в этом квадрате ее провести. Перебирать будем вот по этой клеточке. Всего два варианта. Начнем с пятерки. Если есть пятерка, то здесь единица. Так, здесь, смотрите, пара 1, 3, 5. Пока нет ни одной пары. Четверка даст сразу две пары. 4, 5 и 4, 3. Но здесь может быть только шестерка и она даст нам благополучную единицу пару с пятеркой. Здесь четверка. 1, 4 занято, здесь пятерка. Здесь та вот шестерка. И вот мы получили прямо квадрат, в котором нету, есть всего одна пара, 1, 2. А поскольку есть черная точка, должно быть минимум две пары последовательных чисел. Вторую пару мы не видим. Значит, наше предположение – насчет пятерки было неверное. Ну что, вернем все обратно и поставим здесь единичку. Тогда здесь пятерка. Так, здесь, чтобы пара была, нужно ставить четверку, а добавить пару стройкой. тройкой. Там здесь шестерка. Далее 1, 4 заняты, значит здесь пятерка. Здесь четверка. Здесь пятерка. Так, здесь не 4, 5, здесь 1. А здесь а мы знаем, мы помним, мы уже обсуждали в самом начале, что здесь и в одном углу единичка, а в другом либо 4, либо 5. Но 5 уже не может быть, значит здесь 4. Так, 1, 4, здесь осталась шестерка. Так, здесь не 5, не 6 и, и не 4, значит здесь только 1 есть 4. Так. Здесь не 4, значит здесь 5. Есть 4. Так, есть 5. 1. Ну, собственно, все. Вот наше решение задачки.